Nah, ah, wah, udah. Matin. Wah, wah, wah, wah, wah. wah, wah, Nah, ikan patin. Halo. Ikan patin. Hello, good morning. Uh, I'm I'm is what ah nah nah nah. Wah, Woi. Nah. Wah. Udah. matin. Wah, wah, wah, wah, wah. wah, wah, Nah. Ikan patin. Hello. Ikan patin. Nah. Patin. Wah nah tempatin hmm. jadi teman-teman pasang pup pancing di batu ini ternyata lumayan bagus ya dapat tempatin nah nah nah tuh ikan patin dapatnya di pinggir batu nih tuh Wah, asli sekali. Wah. Lumayan. Hello. Wow, is the best. Nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah. Wah. Kayaknya gede nih, teman-teman. Nah. Wah, wih, wih, wih, nah. Wih, teman-teman. Ah, dia masuk dalam perahu, teman-teman. Dia bawah perahu. Astaga. Wah ikan salap wah nah Nah, tuh segede ini kan salapnya teman-teman. Hmm. Uh, asik se mantap. Pasang tajur. Yang dapat ikan salap, teman-teman. Nah, gede. Gede ada lima jari, teman-teman ya. Wah. Mantap ini baung. Eh, ini patin satu, teman-teman. Ini salap. Nah, asiknya kita lepas dulu teman-teman ya jadi teman-teman ini paling asik pasang pancing di sini nah halo guys itu lagi nah ah, lagi kena Wih, nah tarikannya lumayan mantap goyangannya nah. wih wih wih tuh tuh tuh tuh tuh tuh tuh tuh tuh tuh nah bau bau bau eh, oke guys kita buka dulu mudah-mudahan gede ya woi woi woi woi woi panjang talinya guys woi woi woi woi waduh tarikannya lumayan tuh biasa tuh wah walaupun kecil tapi tarikannya gede is the best hmm pagi-pagi ini kita benar-benar panen ikan ya guys wah mudahan gede lagi nih tuh tuh tuh tuh tuh tuh tuh tuh tuh tuh tuh tuh tuh tuh tuh tuh tuh tuh Woi, goyangannya mantap. Woi, woi, woi, woi, woi, woi. Coba kita angkat. Wah. Wah, woi, baung lagi. Ada asiknya. Uh, ada empat ekor. Nah, oke okay, guys, satu paten, salap, baung dua. Kita akan melihat pancing di hilir sana lagi guys ternyata di sini lumayan bagus guys ya kita lanjut lihat pancing tajur selanjutnya tinggal satu satu pasang lagi satu biji lagi pancingnya guys wah kayak gini ada tuh guys guys wih wih wih wih wih wih wih wih wih wih wih nah nah nah nah wih wah wah dapat lagi guys eh dapat lagi guys wah aduh dapat lagi guys hmm. oh lima ekor guys oh. aduh panen ikan pagi nih guys ternyata pagi ini nasibnya bagus guys ya ah. kerja keras tidak mengkhianati hasil guys ya ya penting kita terus berupaya berusaha guys ya karena kegagalan adalah satu kunci keberhasilan guys jadi berapa pagi ini saya memasang tajur kosong terus dari pagi ini guys nah tuh guys nah ini salap nah tuh ada berapa ekor nih guys no wah lumayan banyak guys patinnya guys oke okay, guys nah pagi ini saya pasang pancing nah, ini di sungai kelai oke tuh empat batu di sana oh ini ikannya guys wah weh lumayan banyak guys ya ikan Oke, saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah menonton video saya. Uh, terus dukung channel saya nih, guys ya, teman-teman, sahabat yang ada di rumah, agar channel saya ini bisa berkembang. Nah itu <clears throat> ikannya ikan patin ya guys ya. Tuh, nah ikan patin guys mantap ternyata ikan patinnya lumayan banyak guys ya